ака салом алейкум тенҷе ака тенҷе ака ина мо ваъда кардем ҳами марда ки харидор пиш ҳами телевизор падарка не ки мо ҳамира ҳақиқатан падарка мекунем ака ҳамира мебарем дастша метием соҳиби хунара сурахша мегирем ака мемонем мо мода дар кор неста ягон чи ина мо ҳамчисе гуфтем акам кора мекунем ина бачаҳо дар телевизора реклама карда будем касе ки савдои шуру кард бисёртар харидор кард ина як телевизори размери чилишаш падаркаме ки нагуфтан ина бачо ана айвадашон биромадестам ваъда кардан ина ваъда кардем чиза да даст шо метем ҳозир акам мерем хунаш ина мо ҳама шашо метем акам метем мегардем мебиед ина магазини акай муҳаммад бозори калхозобод бачо дарро расем кадабдем се хай мардак да додагем ай мардак чизе коре кунад мо ай мардака боварӣ карда додагӣ маълим маълим одам назай мо сех мода ҳами одам кор мекунад чанд хай бигӯам чӣ мекунад боз менем телевизора бесадарка метем мегардем اینا بچه ها پدرکه رو بر کرده برده سیم اینا بچه ها رو از میره چلیشه هش رفته اینا میره خدا خواهد ساق سلامت میره میسپاریمش میره مطمئن اینا برادران عزیز خونه ما اکرم خریدارا اومدن تلویزیون ان شاء الله صحت سلامت میز پوریم اکای صاحب علی سلام علیکم کس هستین جه بعدا هم قسم سلامت خوب خونه هستین جه اینا وعده وعده بعد وعده را اینا صحت سلامت رسانده اومده اینا مبارک شه تلویزیون наахда ҳами телевизор мо се вадат кардем ама дода истодем ака ин овардем сок саломат додем қабул карди ака ака мамад як бор гӯш кинем як бор дуна шабинем ака ҳами ҳаққони телевизор ҳаст ё нест бисёр вақт бачаҳо мепурсанда як гӯш кинем ам коробка шо кинем як бор дуна шабина телевизор ҳаст ё ки нест тамом ака бисёр бор комментар ада менависанд ки мумкин коробка холи овард надам ина این روش کرده این بچه ها پلیز هست در اونش در اون میره چلی شش همان همان بچه ها همان بچه ها یه برو برده در شده نه این بچه ها چلی زر تماشا کنید مرحبا وعده وعده بدین بچه ها سب سلامت رسوندان وعده این نمی پلاستیک ملاستیک ها در تلیزه را گرفته بودم ваъда кардам ки телевизор подарка мекунем ҳамкар акам омад мубора шава саломат боше насиб куна ина ина соф саломат иншоалло усанов кашметин ухта ина пултшака ина пултша ҳамаш ҳаст комплект ина поёш пулшаш ҳам аст размери чилишаш борак шава боя бор дигар майли саломат боше ина пластик треза харида будан бисёр харидорӣ кардан падарка доран гуфтан ина падаркара соғ солома супоридем гаштиси мачо майли барори кор шумода саломат боше хоб ина куро ҳар ши соғ солома супоридем Majle bacio? Ovako, merem ga šta. Varoli košmo da. Salamat boše, hop. اینم بیا من کما زنگ زنگ یک زنگ زنگ هم سوشته رساق سلامات رسونده میگین سلام علیکم اکا سوزی تنجه اکا ака ина мо шукри худо ҳамин мо ваъда омода истодем ака ҳамин чиза бурдем қабул карда акаабул кардем дале ки ваъда буд ҳам ман хатан ҳақиқат аст ягон гӯл ки хатан гуфти қабул кардем ибро раҳмат ин ҳами мо ҳами гапа гуфтаидем ки ака ина қабул карда бошӣ мо ина қабул мо чизе гуфтем ака бурдем додем мо хирсандем ки ай россия моро бовар мекунад ака майла дар ака дар амони худо боше саломат боше ака ягон хизматчи занг мзане майла ка барори кор шумо дар саломат боше ина бачо соб саломат рафта телевизор омонаш споридем ваъда ваъда буд хушомаде бачо акция дам ғалти ака ҳамавақт боше